assalomu alaykum do'stlar android dasturlash bo'yicha 4 video darsimizga xush kelibsizlar bugun e, bugun uida bo'lmaydi layoutlarda uncha kamroq ish qilamiz bugun ko'proq kod yozamiz mana bu orqasida ya'ni e, endi o'sha viewlarimizdan qanday qilib masalan ma'lumot olish yoki e, boshqa activity'lar ochib o'sha activity'larda foydalanishni ko'ramiz xo'sh kechagi proyektimizda davom etamiz bugun ham mana kecha oxirgi qilib olgan ishimizni bugun endi mana shulardan e, bir yaxshiroq bir qandaydir e, javobni bir qayerdadir saqlab turish yoki boshqa aktivitega o'tishni ko'ramiz oddiyroq usul bilan e, o'zi bizada hozir faqat main activity bor va bitta layout main activityni layouti bor xo'sh endi bitta yana yangi activity yaratib olamiz buning uchun shu new bo'limiga kirib activity va bo'sh э, activity empty ni tanlaymiz xo'sh nomlaymiz uni second activity bo'ladi xo'sh endi unga launcher activity bermaymiz sababi bu birinchi bizani aktivitimiz ishga tushishi keragi yo'q javada bo'ladi source kodi endi shu finish bosamiz hozir mana yangi activity yaratib oldik biz xo'sh endi yangi activityda bitta anaqa qilamiz javobni ko'rish uchun masalan tekst yozib qo'yamiz o'sha yerda biz e, edit tekstimiz yozgan ma'lumotimizni ko'rib olish uchun xo'sh tekstni e, kolorini e, qora qilib qo'yamiz xo'sh tekst stylini masalan bold tekstni tekstiga masalan apply emas xo'sh sizning javobingiz sizning javobingiz sakkiz deb ochib qo'yamiz bitta string resurs ochib yuboramiz xo'sh uni text sayzini yigirma besh sp qilib qo'ysak yetadi e, endi unga e, bo'ldi manimcha boshqa beradigan narsamiz yo'q ozgina uzoqlashtirib olamiz endi joylashtirib qo'yamiz tak mm, xo'sh e, start to start of parent end to end of e, type bo'la qolsin e, tag bottom to bottom bottom to bottom of parent e, top to top of parent xo'sh bunga id ham berib qo'yamiz id tv ayol answer xo'sh endi buni sal teparoqqa siljitib qo'yamiz shunday turib qolsin endi bitta yana e, tekst qo'yamiz u yerda biza javobini ko'rib e, qaysi javob kelganini ko'rib olish uchun wrap content wrap content bo'la qolsin tekst sayzi hmm, xo'sh e, yigirma besh sp bo'lsin bunda ham faqat buni tekstini kolorini black xo'sh hozircha E, apnem bo'lib tura qolsin e, yo'q apne emas ya'ni bizaga agar bu yerga biz tekst jo'natamiz ya'ni aktivitetidan turib agar e, u yoqdan javob kelmasa demak biz o'tga masalan e, yo'q shart emas mana shu oddiy anaqa qo'yib qo'yamiz apnemini qo'yib qo'yaveraylik просто bo'sh turmaslik uchun endi buni ham tekst staylini bold qo'yamiz endi bu bo'lsin top to bottom of ya'ni tepa tomoni e, har qaysidir viewni va to your e, e, tv your answerni pastga tepa tomoni o'sha to your answerni pastda tursin bottomi parent bo'lsin parent start to start of ham parent parent end to end of ham parent bo'lsin endi bu buni ham sal teparoq e, siljitib qo'yamiz ana shu yerda turgani yaxshi endi esa e, bunga id berib qo'yamiz hozir e, id tv your answer input answer deb qo'yaylik hmm, xo'sh bu ham tushunarli endi endi biza bu yangi yaratilgan aktivitimizni ichida yozadigan layoutda yozadigan raqamimizda qolmadi narsamizda qolmadi bemalol main aktivitidan turib endi u ma'lumotlarni mana bu activity gmail desak ya'ni edit text on off va enter buttonni eshitishdan boshlaylik endi qiladigan ishimizni xo'sh bitta bu yerda ularni topib olish uchun activityda turib ularni topib olish uchun birinchi har bittasiga alohida o'zgaruvchi yozib chiqishimiz kerak bo'ladi enter enter camel case'dan foydalanamiz bu anaqamizdan yozib o'tganda endi edit text edit text yozamiz bu edit text bo'lib tura qolsin xo'sh endi mana shu ikkalasini ham o'zi yetarli bizaga endi qiladigan ishimiz ularga ularni aynan qayerda anaqasiligini bilib olish kerak bo'ladi aynan qaysi iddan foydalanayotganini ularni masalan hozir bu o'zgar anaqalarimiz nul qiymatda ya'ni hech qanaqa qiymat yo'q nal hisoblanadi ularni biz e, initialize qilib ya'ni e, qaysi mana bu yerda id berganimizda o'shani topib olishimiz uchun kerak bo'ladi o'zi aslida endi o'sha ID ga qarab ularni topib olamiz xo'sh bitta enter haligi find you by id ya'ni id orqali ushla tanla top deganda r r bu r r dot id qilib endi Э, o'sha mana bu button enterga borib e, tanlab e, olib olamiz e, bu id bo'yicha topib kelgan button enteri bu mana bu bizani layoutimizdagi mm, button bo'ladi endi buni topib oldik buttonimizni endi qiladigan ishimiz endi edit textni topib olamiz endi find view id qilib r dot id edit answer bo'ldi buni ham topib oldik va endi buni ham borib tekshirib ko'ramiz har ehtimolga qarshi aynan shu edit text bizdan bor to'playapmiz to'g'ri kelibdi xo'sh endi esa endi esa hmm, biza batnimizni bosilganini eshitishimiz kerak bo'ladi batnni bosilganini eshitish uchun seton click listini yozamiz new object ochishimiz kerak bo'ladi o'n click listini e, nosidan interfeysidan ya'ni anonims tarzda olib ketamiz xo'sh endi biz buni anaqasini setoklisini yozib oldik bu yer batn bosilganda albatta bu yerda ya'ni setoklikisir bo'lganda button bosilganda bu anaqamizda ishlaydi bu funksiyamizda desak ham bo'ladi manimcha bu ishlaydi xo'sh endi endigi qiladigan ishimiz edit tekstdan e, anaqasini olishimizga kerak bo'ladi ma'lumotini ichiga yozilgan e, ichiga yozilgan anaqani e, tekstni ya'ni tekstni olishimizga kerak bo'ladi uni birinchi tekshirib ketishimiz ketsa yaxshiroq ya'ni mm, hozir mana shu yerda edit bitta string ochib olaylik string edit text edit text edit text text ya'ni edit textdan chiqqan text desak ham bo'ladi endi edit textdan unga mm, get text qilib uni to stringga olib olamiz ya'ni undan text bo'lgani bilan u string bo'lmasligi string bo'lmaydi masalan integer yo boshqa narsa kelib qolishi mumkin har xil narsa bo'lishi mumkin uning ichida endi uni stringga o'girib yuboramizda keyin mana shu yerda tekshirib ketamiz edit textni anaqasi ya'ni teng bo'lmasa ya'ni nalga nal bo'lmasa undan ko'ra hech narsa yozilmagan bo'lsa anaqa qilaylik e, detextdan e, anaqa qilsak u equals bo'lsa ya'ni bo'mbo'sh stringga teng bo'lsa e, teng bo'lmasa mm, ishimizni to'xtatamiz ya'ni hech qanaqa hech narsa jo'natmaymiz u yog'iga endi mm, xo'sh bu anaqani qilib oldik yo'q tinchgina e, mana shunday qilib ketsak yaxshiroq bo'ladi yozib o'tirmaymiz endi e, qiladigan ishimiz e, bitta intent yaratamiz tepada mhm, intent intent intent import qilolmay qoldi hozir import qilib yuboramiz new Э, intent endi shu intentimizni э, qatdan qatga borishini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi biz hozir main activity klassdamiz main activity this va e, u boradigan joyi second activity dot class bo'ladi e, shunda bu borish birinchi e, jo'naydigan manzili va boradigan joyi xo'sh endi endigi qiladigan ishimiz bu intentimizga e, intent olib borayotgan vaqtda biror narsa qo'shib yuborsak bo'ladi unga put ekstra qilib ya'ni string solib olamiz e, unga masalan keyini masalan nomini and ans e, where deb nomlasak va mm, keyin unga masalan o'sha mana edit tekstimizni ham edit text tekstimizni ham beraveramiz edit text tekstimizni ham yubordik xo'sh mana shu yerda bitta yaxshiroq stek bo'ladi ya'ni hard kod qilib bermasdan e, get string qilib e, r dot e, string dot atni emas boshqacha bitta string yaratamiz ans where deb nomlab ans where deb qo'ysak shunda biza noto'g'ri yozib ketishimiz ehtimol ancha kamayadi u yoqda ushlayotganimizda ham Eh, xo'sh bu string qo'shib yordik, o'tga endi eh, start intent qo'yamiz, ya'ni eh, start activity intentimizni ishga tushirib yuboramiz intent start activity intent qilmasak bu bizani anaqamiz ishga tushmaydi ya'ni o'z vazifani bajarmaydi, hech qatga bormaydi start activity qilmasak xo'sh endi bu yoqqa o'tib olamiz second activity'mizga bu yerda ham biza bitta tekst ayni mana shu tekst uyimizga o'sha kelgan ma'lumotni yozishimizga kerak bo'ladi xo'sh uning uchun bitta text viewdan anaqa olamiz text view degan tipdagi bitta o'zgaruvchi ochib olamiz text viewni ham initialize qilamiz text view find view by dot xo'sh bizadagi э, input answer edi Э, borib qaraymiz aynan shumi aynan shu endi э, intent xo'sh bitta bandl yaratamiz tepada э, bandl bandl xo'sh endi u bandlimizdagi bandlimiz tengimizni get intent dot get extras qo'yamiz va bu yerda ham bitta mana shu tekshirishimiz hojati yo'q chunki u yoqda tekshirib jo'natyapmiz u yerda nol nol kelmayapti bo'sh narsa kelmayotganligini xo'sh endi uyimizdagi set text qilamiz э. set text bu unga tekstni shu yerdan turib beraversak bo'ladi э, bundle bundle dot э, get string voy short bo'lib ketdi string endi bu yerga boyagi kiyimimizdan yozishimiz kerak bo'ladi uning uchun get string metodi orqali o'sha boyagi kiyimimizdan topsak bo'ladi r dot string ularni ichidan answerdagi qani o'zgaruvchini olib ber deymiz endi biz bu dasturimizni bitta ishga tushirib ko'ramiz xo'sh mana dasturimiz ishga tushdi bu yerga biz masalan e, mening xo'sh manga birinchi rasm yoqdi deyman degan keyin e, masalan enterni bosorsam hozir meni ikkinchi aktivitiga o'tkazadi va mening birinchi rasm yoqdi degan javobimni bu yerga boyagi tekstimizga qo'yib beradi xo'sh endi mana shu narsani bo'mbush jo'natib ko'ramiz bo'mbush jo'natadigan bo'lsak manimcha u e, anaqa qilmaslik kerak bormaslik kerak hech qanaqa ishga bajarmaslik kerak chunki e, biza main activityimizda agar u e, bo'sh bo'lmasagina ya'ni bo'sh stringga teng bo'lmasa o'shandagina start activity qilib internetni ishga tushirgin deb qo'ygan o'shanda string answer anaqamiz bilan edit mana bunga yozilgani qani bu tekst raqib intentga qo'shib yuboring dedik qisqacha mana shunaqa bugun e, mana shu yularimizdan mana shu button edit text mana shu activityda yozilgan anaqalarimizdan topib olishni ko'rdik qisqacharoq aytganda ya'ni bitta o'sha e, masalan biza text view bo'lsa o'shanaqa text view tipdagi bitta o'zgaruvchi ochamiz uni nomlaymiz va uni topib olish uchun aynan o'shani topib olish uchun find view by id qilib uning idsini bu yerda topib berishimiz kerak bo'ladi xo'sh mana idlarimizni topib berganmiz endi keyin esa mana bu set on click listenerni ko'rdik ya'ni bosilganda bu e, funksiya ishga tushadi va o'sha bosilgan vaqtda nima ish qilishingiz kerakligini bemalol hmm, bu o'n klik metod e, o'n klik metodini ichida bemalol yozsak bo'ladi ha intent esa bu aktivitiydan aktivitiga e, borish uchun masalan bugun biz ikkinchi aktivity ochdik bitta aktivitidan ikkinchi ya'ni bitta oynadan ikkinchi oynaga o'tdik e, intentdan bitta obyekt olinadi new keyword bilan so'ngra e, qaysi aktivitidan qayerdan qayerga borishimizni beramiz umuman qaraganda bu yerda faqat kontekst kerak deyishadi lekin baribir men mana bu yerda ko'proq main activity yoki hech bo'lmasa zis beraman zis kodini bersa bo'lar ekan o'z ismini main activity dos zis beramiz ya'ni bu main activityni zisi main activitydan olingan obyektni qaytaradi va second activity klassga jo'nataveramiz qisqacha mavzu e, darsimizda shundan iborat savol va takliflar bo'lsa bemalol telegram kanalimizga o'tib e, o'z savollaringizni bizlarga yo'llashingiz ham mumkin hammaga birdek manfaatli bo'ldi degan umiddaman layk va kommentariy yozishni esdan chiqarmang